तो चलिए शुरू करते हैं बाप का दादा का भाई का सबका बदला ले अगर

to win. The blue team is heading to a perfect win. Cover me! Killing spree for the blue, blue team! the victory. blue team is unstoppable!